हेलो दोस्तों मैं हूं वॉलपेज रामानी एंड आप देख रहे हो अल्टीमेट ऑल इन वन आज मैं आपके लिए लाया हूँ free of cost trading view का एक टिप्स जो है जो आपको दे रहा है multiple indicators and multiple windows without paid version so हम पहले देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का जो चार्जेस है वो कितना हाई है बट हमको फ्री देखना फ्री लेना है तो ट्रेडिंग व्यू हम गूगल में पहले सर्च कर लेते हैं Hmm, इसका प्राइज कहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे रहा ओके हम हाँ जो हमको कैटेगरी का चार्ट चाहिए तो हमको प्रो वर्जन लेना है तो फोर्टी डॉलर अप्रोक्स पंद्रह डॉलर देना पड़ेगा प्रो वन का थर्टी डॉलर देना पड़ेगा प्रीमियम का और उसमें भी क्या है आप फाइव इंडिकेटर चार्ट पे यूज़ कर सकते हो टू टू विंडो यूज़ कर सकते हो ऐसा कुछ है टेन इंडिकेटर और थर्टी फाइव इंडिकेटर इतना ही है तो हम चेक करते हैं तो फ्री में क्या मिलता है तो पहले निफ्टी फिफ्टी ले लेते हैं ये हमारा चार्ट ओपन हो गया निफ्टी का इसको हम नीचे कर लेते कोई खास है नहीं तो इसमें हम इंडिकेटर देखते हैं फर्स्ट इंडिकेटर ऐड करते हैं ओके एक ऐड हो गया दूसरा ऐड करते हैं ओके दूसरा भी ऐड हो गया तीसरा ऐड करते हैं ओके तीसरा भी ऐड हो गया अब हमको चौथा ऐड करना है ओ oh, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पेड वर्जन लेना पड़ेगा जो पंद्रह डॉलर के आसपास है अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा तो यही मैं लाया हूँ आप मल्टीपल और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से टू विंडो करेंगे तो भी नहीं होगा यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो भी आपको एक ही चार्ट यूज़ करना पड़ेगा मल्टीपल चार्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा अदरवाइज क्या करना पड़ेगा न्यू स्क्रीन टैब टैब में ओपन करना पड़ेगा तो यही मैं आपके लिए लाया हूँ कि मल्टीपल विंडो भी आप एक साथ यहाँ पे कर सकते हो इस ऑप्शन से और मल्टीपल्स इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हो तो वीडियो पूरा देखिएगा स्किप मत करिएगा वरना आपको जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो मिस हो जाएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो जैसे इतना वीडियो आपको नए नए तो नए टिप्स वाला वीडियो आपके तक पहुँच सके ओके तो पहले मैं बता रहा हूँ एक आप जो मल्टीपल विंडो यूज़ करे हो क्रोम में अभी मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है तो एक नया ब्राउज़र है विवाल्डी ब्राउज़र करके है विवाल्डी यहाँ ये बहुत सिक्योर भी है और यूज यूजेबल भी है और आप इसी तरह लाइक क्रोम की तरह ही है आप इसको यूज़ कर सकते हो तो मल्टीपल टैब यूज़ करना है उसकी वजह से तो अभी ये क्रोम में हम ओपन किया हुआ था ये टेडी का लिंक है वो अभी मैं विवाल्डी ब्राउज़र है इसमें ओपन करूँगा देखिए मैंने पेस्ट की और एंटर किया और ये वी ब्राउज़र डाउनलोड किस तरह करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा आप वहीं से आप डाउनलोड कर दीजिएगा और चार्ट uh, वो सब ईजिली ओपन हो जाएगा और ये secure browser so don't worry about कि इनसिक्योर होगा ऐसा कुछ है नहीं आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं वी ब्राउज़र के लिए ओके तो हम कंटिन्यू पॉइंट करते हैं हमारा अभी हम चार uh, एक ही विंडो में चार विंडो ओपन करना है हमको चार अलग अलग ब्राउज़र और मल्टीपल इंडिकेटर एड करना है ओके तो पहले हमने ऐड किया है अभी ये एक ब्राउज़र हमने ऐड किया है तो यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज़ कर अभी इसको हम करते हैं वन मिनट ओके और इसमें एड, इंडिकेटर ऐड करते हैं मूविंग एवरेज एक एक क्रॉस वाला यूज़ कर लेते हैं और एक क्रॉस लाइन टू वाला यूज कर अब तीसरा ऐड करेंगे तो नहीं होगा डोंट वरी अबाउट इट अभी अभी तीन हो गया ओके तीन ओके डोंट वरी हमको तीन ही चाहिए हो गया ओके नाउ अभी दूसरा ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे लिंक पेस्ट करते हैं अभी यहाँ पे जो बाग कौन सा बाकी ये इसको हम करते हैं पाँच मिनट और इसमें नए इंडिकेटर ऐड करना है हमको तो चलो इस बार ऑसम ऑसलेटर यूज़ कर लेते हैं बॉइलिंग बैंड यूज़ कर लेते हैं और एक bull bear add power add कर लेते हैं ओके तीन हो गया अब चौथा इसमें नहीं होगा ओके डोंट वरी हमको नहीं चाहिए ओके इसको निपटे की लिंक कॉपी करो तीसरी टैब में ऐड करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो वीडियो पूरा देखिएगा स्टेप भी बिल्कुल एक भी मत करिए स्किप मत करिएगा स्टेप आप याद रखिए सिंपल स्टेप है कुछ बड़ी बात नहीं है ओके अब पंद्रह मिनट ऐड कर लेते हैं इसमें ओके पंद्रह मिनट हो गया और यहाँ पे हम तीन छः ऐड हो गया हमारा तीन फर्स्ट में सेकंड में था तीन और इसमें ऐड करते हैं तीन इसमें चौप जोन ऐड कर लेते हैं चोनो राइस ऐड कर लेते हैं और वो ऐड कर लेते हैं अप्लाई कर लेते हैं ओके तीनों चार्ट यहाँ पे ऐड हो गया है पंद्रह मिनट में अब दूसरा टैब ऐड ऐड कर लेते हैं तो उनका one in four window open करना है ओके तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पंद्रह मिनट थर्टी मिनट में ऐड कर लेते हैं तो हमको क्या हुआ वन मिनट फाइव मिनट पंद्रह मिनट और थर्टी मिनट ओके अब यहाँ पे और तीन ऐड कर लेते हैं एक ओनर आई यूज़ कर लेते हैं डाइवर इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं और double E e M use कर लेते हैं ओके अभी हमको चार ऐड करें अब आप पाँच छः मल्टीपल जितना चाहो उतना ऐड कर सके डोंट वरी अबाउट इट अब देखिए कि ये चारों ब्राउजर का हम एक ही विंडो ओपन करना है तो कैसे करेंगे पहली बात कि यहाँ पे जो यहाँ पे वन मिनट है पाँच मिनट है पंद्रह मिनट है और तीस मिनट है तो अब हमको क्या करना है सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल दबा के माउस से मल्टीपल विंडो सिलेक्ट करना है टैब देखो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ कंट्रोल दबाओ वन टू थ्री ये अनटिक हो गए अभी मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल से first tab second tab third tab and fourth tab tab पे देखिए ओके एंड राइट क्लिक करके तो मैंने क्या किया एक टाइल्ड फोर टैब करके है a tilde four okay tilde four ये याद रखिएगा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा चारे विंडो है वो एक में आ जाएगा देखिए आ गया ये हमारा वन मिनट का है ये पंद्रह मिनट का है ये पांच मिनट का है और ये थर्टी मिनट का है जो है पूरे का पूरा यहाँ पे आ गया मतलब है हमारा पेड वर्जन हम हमको मिल गया है अभी आप मल्टीपल छः आठ बारह जितना भी चाहो उतना ऐड कर सकते हैं और आपका अलग अलग इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो देखो ये पूरे का पूरा है ट्रायल वर्जन पर हमको फुल वर्जन जैसे यूज़ कर रहे हैं हम ओके दोस्तों जो कोई अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो या कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए मैं आपको आंसर दूंगा और अगर ये ब्राउज़र में कुछ इश्यू आ रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीवाडी और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो और यस हाँ, आप सब्सक्राइब और, और करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि आपको इ, इ, इसी तरह नया वीडियो आता रहेगा thank you have a good day